Oke okay guys, hari ini saya kedatangan keluarga dari Medan. Sekalian saya mau ajak jalan-jalan mereka ke Kuba mas. Yang pasti seru guys. Oke, okay, ikuti saja guys. Let's go. Kamu punya foto nggak? Ada kamera nggak? iya foto ambil Alhamdulillah telah sampai pas memasuki azan asar sekalian kita mau sholat asar mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar dan ini bermanfaat buat yang belum pernah ke Masjid Kuba Mas biar tidak tersesat. Ya aksesoris dari mana bang? Dapatnya? Ini dari Bandung saya. Oh dari Bandung. Jauh amat bang ke Bandung Bandung. Kan ngontrak di sini kan? Oh iya. iya dua bulan sekali ya dua bulan sekali ya pulang Lampung ini yang oh, Lampung hmm. Foto di hmm. foto iya ini udah udah foto udah masuk YouTube nanti bang kita masuk ini <laughs> masuk biar, YouTube biar sumbangan <laughs> ini ini tukang ini sama nih foto nih sekalian iya dong pasti nanti lihat di YouTube aja bang kasihan gitu pedagang coba ah. peran lu iya <laughs> sepi ya ya. Apalagi si Baba tukang mak ini nih dari tadi nih. Iya, banyak-banyak berdoa aja dah. ya. Insya Allah lah mudah-mudahan ada aja. Ya, iya, amin. Iya, iya. Insya Allah. Ya bang ya, ya, ya kita doain ya, ya bang ya. Oke itulah sekilas dialog ya sama pedagang-pedagang yang ada di sana. Ya semoga dagangan mereka berkah dan banyak pembelinya guys Oke ikuti terus perjalanan ini Ini mulai terlihat masjid yang dibuat kubahnya itu dari emas guys di sekitar masjid saya lihat bisa dimanfaatkan ya buat yang membawa keluarga untuk sekedar beristirahat Di area Masjid Kuba Mas, saya melihat ini mulai terlihat ramai sekali nih masyarakat yang berdatangan untuk melihat Masjid Kuba Mas tersebut. inilah penampakan Masjid Kubamas. yang pasti saya juga nggak tahu kapan dibangunnya dan saya juga nggak perlu tahu kapan dibangunnya yang jelas masjid ini cukup megah guys tapi kalau teman-teman mau datang ke sini dan mau mengetahui kapan dibangunnya ya bisa silahkan menghubungi bagian informasi untuk menjelaskan kapan dibangunnya oke okay ikuti terus perjalanan ini wih keren megah megah megah megah top top top top top pokoknya nggak bisa diungkapkan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys ya ini masjid luar biasa ya luas sekali ini di area ini sepertinya ini tempat yang bisa dipakai untuk istirahat ya bisa juga dipakai untuk tempat sholat biasanya yang belum pernah kemari boleh guys dicoba guys ini luar biasa ini ini perjalanan religi yang sangat luar biasa ini Ya, pinter. Panggil mamanya mana? Mama. Kalau saya lihat sekilas ini sepertinya terbuat dari marmer ini, pilar-pilar ini. Ya, ya? ya, Ini sepertinya tempat area para pengunjung untuk beristirahat. Sangat begitu megahnya guys tempat istirahat. Gimana ke masjidnya nanti kita ke dalamnya. Oke, ikuti terus sampai selesai. Let's go. Tablet nah ini yang namanya teman saya ini tulang ya ini katanya asalnya dari Arab tapi heran namanya tulang oke guys kita masuk ke dalam kita lihat kubah kecil ini apa ini benar terbuat dari emas oke okay, diperhatikan bersama-sama capnya dilapisin iya. ini udah ada yang copot emasnya copot satu ini lumayan 2 gram <laughs> panas iya beli beli mobil 5 bisa lang ini iya <laughs> mobil-mobilan ayo, ya, ayo udah dulu kita di mana gahnya sampai bingung di mana tempat wudhunya ini sepertinya salah jalan nih ya. Assalamualaikum ini kita mau sholat asar sambil melihat-lihat luar biasa sekali ini megahnya guys subhanallah ini bisa berubah-ubah kalau mendung kalau panas berawan mm -mm. Nah, ini kubah yang dapat mendeteksi cuaca di luar. Ini sangat luar biasa indahnya. Sepertinya ini dilapisi pula oleh emas entah berapa karat saya kurang tahu, tapi sepertinya terlihat seperti emas. kita lihat saja suasana di dalam ini sangat luar biasa indahnya luar biasa guys indah sangat indah sekali guys guys ya, saya rasa cukup untuk melihat-lihat suasana di dalam oke sekarang kita akan pergi keluar untuk melihat suasana di luar cekidot itu yang nuntut cewek Gila. ini rumah dia yang punya gimana ini konon Sering. katanya rumah Sering. pemilik masjid tersebut amalnya iya, iya, iya. sangat luar biasa ini untuk membangun masjid semegah ini Iya. udah menurut Ustadz itu ambil yang buang yang jelek ambil yang baik <laughs> nah ini termasuk oh. sendal ini <laughs> nah ini ambil yang baik itu sendal yang bagus kan ambil <laughs> yang baik sendal yang ambil, bagus ya ambil yang baik bukan buang yang buruk ambil yang baik ya maksudnya sendal <laughs> iya. ada itu lang nih kalau mau foto sama keluarga mulai lang pas banget di sini lang cakep banget kena semua lang guys ya, setelah dari sholat asar kita mau ngambil foto-foto untuk kenang-kenangan di Medan nanti teman saya guys ini untuk perempuan untuk perempuan maksudnya Hah? Ini nampaknya tempat sholat untuk wanita ya. Foto. Oke dalam perjalanan pulang saya mau ngambil beberapa momen-momen yang mantap dan indah untuk dilihat guys Oke sambil menunggu hasil foto teman saya yang tadi sudah difoto saya melihat-lihat ini hmm. ya, ada buku perjuangan nah, ini seorang wanita ibu Dian ini yang pemilik dari masjid Kubamas Mas tersebut teman. Juragan ini ya, ya. juragan ya, dari Medan. Juragan Mecin. Gimana teman jalan-jalan ke Kuba, Mas? Ya, sangat memuaskan lah. Sangat memuaskan. Ya. Nah. Ya. ya. Ke gimana kesan dan pesan Anda teman ke Kuba, Mas? pesan saya sih kalau bisa sih yang ada hmm. di Sumatera lah ya, ada ya. seperti inilah gitu ya kan kalau bisa sih dijual ya <laughs> untuk beli boleh, kampung boleh buat di kampung. Iya, untuk di kampung. Ya. Nanti namanya Muhammad Ridwan Kamil nanti. Iya, iya, iya. ya, terima kasih ya. atas kesan dan pesannya. Oke okay guys, kita sedang menuju tempat parkiran motor. Karena motor ini mungkin ada ratusan atau sampai ribuan pengunjung. Sehingga saya juga bingung mana yang motor saya guys. Nah, Oke, ketemu guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan religi kami dari awal sampai akhir jangan lupa di like dan di subscribe oke salam sampai jumpa